გამარჯობათ, მე ვარ გოგლიკო და გასწავლით როგორ უნდა დარეგისტრირდეთ Facebook-ზე. პირველ რიგში ამისთვის საჭიროა გქონდეთ საკუთარი მაილი და ოპერებული გქონდეთ თქვენი პაროლი. ანუ დავიწყოთ, ეხლა მე გავხსენი Facebook-ი, ხედავთ, ეს არის რუსულ გვერდზე გადაყვანილი, ვინც რუსული არიცით. ეს პრობლემა არ არის. აი აქ ჩამოწევთ ქვევით ბრაუზერს და აი აქ არის ენის ჩამონათვალი, როგორც ხედავთ. აქ არის ქართულიც, მეუთითოთ ქართული და გადავა ქართულზე. სერვერი პრობლემას არ წარმოადგენს. როგორც გითხარით, ამისთვის საჭიროა კონდეთ მაილი. პირველ რიგში ავიღებ მაილს. შემდეგ ჩავსავ აი აქ. უნდა მეუთითოთ სახელი აუცილებლად. და უნდა მეუთითოთ თქვენი გვარი. კარი მითითებული. ანუ უნდა გაიმეოროთ თქვენი ელექტრონული ფოსტა. და შეგიძლიათ გაიმეოროთ, ანუ ეს არის რომ შეგიძლიათ ჩასვათ სხვა მაილი, ანუ რეზერვის ვარიანტია რა. ანუ აქ უნდა შეიყვანოთ თქვენი პაროლი. ეს არის პაროლი, რომელიც არ უნდა დაგავიწყდეთ, თორე ვერ შეხვალთ შეიყვანეთ ცოტა თან მარტივი, თან ძნელი პაროლი, ისე რომ შემდეგ არც დაგავიწყდეთ აქ აუცილებელია თქვენ დაბადების თარიღი მეუთითოთ და მეუთითოთ ну мамробити ам дедробити скеси шердек ай ек шехედავთ როგორც ხედავთ ჩავწერეთ სახელი გვარი გავიმეორეთ მაილი კიდევ ვიმეორებთ მაილს ამისთვის აუცილებლად უნდა გქონდეთ მაილი გაკეთებული ანუ ოახოზე გექნებათ მაილზე გექნებათ ინდექსზე გექნებათ მნიშვნელობა არ აქვს ეს უბრალოდ უნდა გქონდეს მაილი რომ დარეგისტრირდეთ აუცილებლად Facebook-ზე შემდეგ ვაწვევით რეგისტრაციას ვაწვევით რეგისტრაციას აქ გთხოვს ერთი წუთით ხარი როგორც ხედავთ, მედის რეგისტრაცია. შემდეგ ანუ ესე რუსულზე გადავიდა. გადავიყვან მე ამას ისევ ქართულზე. ეს არ წარმოადგენს არანაირ პრობლემას. მაგრამ ეს შეიძლება შიგნიდანაც შეცვალოთ. აი დავივიწყოთ აქედან არ გამოაქვს. შემდეგ შევიყვანთ აი ამ ასოებს რაც არის გამოსახული. ესე კარგად დააკვირდით, არ შეგეშალოთ. შემდეგ შეკავთ ტელეფონის ნომერი, რომ ამ ნომერზე მოგივიდეთ კოდი. ავიღებთ პაროლს. ანუ პაროლს იმეორებთ აქ მხოლოდ რომ შეიყვანო თქვენი ტელეფონის ნომერი და შემდეგა ესე შემდეგ ასე ხლა ამ ნომერს თქვენ ნომერზე აუცილებლად მოგივათ კოდი ამ ვიდეო როგორც ხედავთ ამ ნომერზე რა ნომერი შევიყვანე, ანუ შევიყვანე თქვენი საკუთარი ნომერი, ეს არის თუ Facebook-ი დაგებლოკათ, მაგ შემთხვევაში რომ აღადგინოთ თქვენი თქვენ ნომერზე მითითებული კოდი მოვა და აღადგენთ თქვენს Facebook-ს ამ კოდით. და ამასობაში ახლა ეს ნომერი რა ნომერი შევიყვანე მე ამ ნომერზე მოგივათ კოდი რა კოდიც მოგივათ ის კოდი შეიყვანეთ აი ასე როგორც მე შემყავს შეიყვანეთ ეს კოდი და დაელოდეთ როდის გააქტიურდება შემდეგ აქ გეუბნებათ რომ ჩართოთ SMS მომსახურება, ანუ ვინმე თუ მოგწერთ კომპიუტერზე აა კომპიუტერიდან დაარზიხართ Facebook-ში არ ხართ. ამ შემთხვევაში მოგივათ ტელეფონის ნომერზე, მითითებულ ტელეფონის ნომერზე და გაიგებთ ვინ არის და ვინ არ არის, მაგალითად ეხლა მე მე არ მეუთითებ, იმიტომ რომ არ მინდა. აა ანუ ეს არის იმისთვის რომ აკონტროლოთ თქვენი Facebook-ი ტელეფონიდან მოდელს მნიშვნელობა არ აქვს თავარი აკონტეს ინტერნეტი და უბრალოდ შედიოდეს ინტერნეტში შემდეგ გადავიდეთ და აქ გვაქვს ახლა პირველი 2 3 4 კატეგორია რომელიც და შევავსოთ ეს კატეგორიები ანუ ეხა ამოვიმკდო მე ერთი მეგობარი შემიძლია დავიმატო და გადავიდე, მაგრამ პირდაპირ ცოხრანიც მივცემ, იმიტომ რომ არ ვიცი ვინ არის. შემდეგ აქ გეუბნევათ რომ მოძებნეთ თქვენი მეგობრები Skype-ით, mail-ით და სხვადასხვა საშუალებებით. აა მოდი ამ შემთხვევაში ესეც გამოვტოვოთ და გადავიდეთ შემდეგ აგეუნევათ რომ შეავსო თქვენი პირადი ინფორმაცია საცხოვრებელი ადგილი სკოლა და ასე შემდეგ სამსახური სახელი და რა ვიცი რა შემდეგ აი ახლა მე ამას შევწვლი აი აქ ასე იმიტომ რომ მე ასე მაწყობ სამ შემთხვევაში აა შევწვლი და ჩავწოვ აი აქ ასე ეს იყოს ასე აკაც იგივე ზვიზავ და აკაც ეს არის ინგლისური და რუსულზე გადაყვანილი და ანუ შევწვლი მაინც ასე ანუ ეხ გადავალ მოდი გამოვტოთ ისე ვიგივეს მიგდებს ანუ ეს ინგლისურიდან რუსულზე გადასაყვანი აგეუნება შემდეგ კიდე ანუ გადადით რა და მე ჯობია რომ გადახვიდეთ ან გამოტოვოთ ну მაგალითად მე გამოტოვებ კიდე გამოტოვოთ და შემდეგ შეავსოთ ყველაფერი აბსოლუტურად უკვე როგორც როცა იქნება დარეგისტრირებული შემდეგ აი აქედანაც შევცვალეთ აი ეს არის უკვე თქვენი Facebook-ი, თქვენი Facebook გვერდი არის ეს. სადაც თქვენ შეგიძლიათ უკვე დაიმატოთ მეგობრები. მოძებნოთ თქვენი მეგობრები, ეს არის ნუ ყრის ყველას, ვინც არის ანუ Facebook-ზე შემოსული და ვინ შეგიძლიათ დაიმატოთ. ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, რისთვის გინდათ, რისთვის უნდა გამოიყენოთ Facebook-ი. ხო, რა შეიძლება ეს არის ახლა ვიგანახებთ, ეს არის თქვენი პირადი გვერდი. თქვენი პირადი გვერდი. აქედან შეგიძლიათ გაასწოროთ თქვენი პარამეტრები. შეცვალოთ, ნახოთ მეგობრები და ასე შემდეგ. მაგრამ მე აქ საერთოდ აი ენის გასწორებას გასწავლით ხო აი აქ არის როგორც ხედავ შედიხართ აი აქ და შევდივართ შემდეგ ნასტროიკებში და აქედან აი გადმოგვიგდებს აქ არის ეს არის მეუთითებთ აქედან ენას ახლა ამ შემთხვევაში მე მინდა ქართული ქართული შემდეგ შევანახინებ ამ შემთხვევაში კიდე მინდა შევცვალო აი სახელი ამასაც აი როგორც ხედავთ გადავიდა უკვე ქართულზე და ამასაც შევცვლი ახლა აი ასე არა ასე არა აი ასე ასე ჩვეულებრივად აი ამას ავიღებ აი ესე ჩავწერ აი აქ და შევანახინოთ ჩვენ ა პაროლს აქვს ხოლს ანუ ხოლს ისე პაროლს აი პაროლი ანუ პაროლი არის ძალიან საჭირო რა არა არ დაგავიწყდეთ თორე ძალიან გაგატვალებთ ან მოგიწევთ ახალი Facebook-ის გაკეთება და ესე შემდეგ რა ან აუცილებლად აუცილებლად შეინახეთ თქვენი პაროლი. ეს არის თქვენი პირადი გვერდი, ეს არის მთლიანად Facebook-ის გვერდი. ანუ თქვენ აქ უკვე აქეუბნევათ მეგობრების ძებნა ვკონტაქტით. მაგრამ აი უკვე თქვენ ზეა დამოკიდებული. აი როგორც ხედავთ შექმენით ჩვენი Facebook-ი, Facebook-ის გვერდი. так უკვე შეგიძლიათ აი პირდაპირ აი აქედან მოძებნოთ. თქვენი მეგობრები აქ არის შეგიძლიათ დაიმატოთ Skype-დან, Oahu-დან, Maile-დან. cost.com-დან და რავი რა, ბევრი სხვადასხვა საშუალება თქვენი მეგობრების მოსაწებნად. ამიც უless იყო გემში დებით, კარგად ვწანდებოდეთ.